小心走路，路我们每一个人都天天都在走。那我们走的路，有些时候你是走一般啊，就是马路。那有小路，有大路。那你也可能去爬山，你走山路，你可能就是也会走到有肮脏的地方泥路。你也可能走到的是有沙路。 所以路有很多，当然你可能到一些地方的时候，那些路呢就是很危险的路，山崖的路啊。这个个人每一个人都有不同的经验，我们都可能走到不同不同的路。那这个路呢，有些时候你是一自自己一个人走，那你一个人走，你也可能也选了一些伴侣跟你走，这些伴侣就在路途当中可以跟你讲话。 啊，这些人通常就是可能比较有一些的关系啦、好友啦等等，或者同样兴趣的人，那你就一起走这个路。当也有一种情况之下呢，那你是跟着别人走，那可能你认识他，或者你也可能不认识他，但是呢，就是在哎呀，普遍大家都是这样走，你就跟跟跟跟跟走，走了下去了。那这样的一种情况之下呢，有一种。 可能就是有意思的，有意思就是你想到，哎，哇，就是说我要跟着走啊，因为看到前面这么多人呢，啊，人潮这么多了，他可能就有好东西呀，所以我就跟着一起走，为了自己的利益，为了自己自己的益处，或者看看热闹等等啊，你也跟着一起走，有意思。但有一种情形之下是你不知情的，你是走走走走，你就不知道，哎，走走走走走走走走走走走。 哎，你不知情到了一个地步，可能你就是也是属于呢人云亦云的那种，你糊里糊涂到一个地步，你觉得啊，为什么走到这边？哎呀，很无知啊，浪费我许多的时间。但是我要告诉大家，不论你是有意识，你没有意识，不懂你是知还是不知。 总之，结果我们走上那条路的时候呢，那结果是好路还是坏路？那我们每一个人说实在的，你都要为此而负责，因为两只脚不是别人的，两只脚是你自己的，就在你脚下的，所以而且是你自己要处理的。说实在的，除了一些某种情况之下你是被逼的话，否则的话，很多情况就是你自己的路，你是你自己走的。 所以呢，我们是要为自己负起责任，而没有什么理由、原因。当然，可能是人家怂恿你啦，影响你啦，鼓励你，可能的。但是最终、最终还是你自己走的路。所以你走的路，你要为此而负责，你自己要小心。所以在当中呢，我们今天的这个分享的经文是什么呢？真言书一章。 十到十九节，这个是整个的范围。但是我所说的分享，我我不是要一一的去解经，所以我的重点就是在于我要取的那个经文啊啊那个重点。但是其他的你要读，然后你参考，因为我讲的时候这些内容啊，可能都是会在当中出现的。重点就是我而二人若引诱你，你不可随从。 所以不可随从，那就是路喽，对不对？你有意识的跟或者无意识的跟，你要跟不要跟啊？你在无字的跟或者是有字的跟，这些都是所谓的走路。所以随从就是你走路。所以这个经文就告诉我们了，有一种情况之下呢，就是说。 恶人他可能会引诱着你，然后呢，你不可以跟他走。如果你跟着他走呢，按着这个算经文里面就看得到呢，他其实有一种情况之下，那恶人他们就是偏偏的要叫你做什么，他们是会爱在暗中做事，做什么事？他在这经文里面讲是流人血的事，陷害人的事，贪爱钱财的事情。 啊，这个都是不好的事情，所以恶人会要你走。但是我们说分享的话，我们不单单是解这个经文而已，我们我们更重要的是取它的整个图画来说，也就是说恶人他可能叫你做一些不好的事、恶的事啊、败坏的事。 不道德的事，这些在我们的生活周围里面，你不要说，哎呀，没有了，我没有朋友是叫我走流人血的事，我没有朋友是叫我贪财的事。其实呢，我们不是单那个小方面，是整个方面里面，我们的接触到的这些的朋友啊。 他们会怎么样影响着我们？会怎么样的鼓励着我们？比如说，可能有一些啊，就是可能就是喜欢花天酒地的，他常常就叫你来啦 KTV 啦，来啦，去过夜生活了，来啦，去跳舞啦，来啦，哦，去花钱买东西啦，浪费钱财，浪费时间。 啊啊，就是在那边整天晃晃晃，游手好闲也好，奢华淫乐也好，爱慕虚荣也好啊，或者是来啦，我们来这里就是取巧一点啊，这里。 欺骗一点呐，那好陷害人一点呐，甚至在公司里面是说我们争权夺利一点呐，我们要去爬高位一点呐，然后我们在当中我们做一些作假的事情也好了，可能我们陷害这个人，我们讲那一个人，然后呢可能就说我们一起去什么去发财，那这个经文里面就是有一种说我们一起去发财，然后我们的钱袋一起来用。 哇，我们就是巴力巴力做好朋友，高温高温很好很开心。所以你可能你就是讲的话、做的事、你的兴趣，你要爱坏你的时间、你的出路，你一直围绕在这样的一种人的身上。所以在当中，《圣经》就说什么呢？你会什么？你会自己而陷入这个陷阱里面，最终你以为你得到好处，最终你自己。 会自食其果，你会受败坏，所以这种是一种影响。他可能就是你跟他在一起，他也不需要讲什么，但是你就是受到影响，你也很开心在那边。然后他也给你甜言蜜语，他也给你蜜蜂蜜糖吃，他在当中呢就慢慢慢慢的让你开心啦啊，给你面子，给你开心等等，那这些你就跟着下去了。但当然有一些他就直截了当的，来，我们一起来做坏事。 哎呀，这个生意这么好好做了，我们一起来做坏事啊，对不对？然后你报纸每一天打开，你就是很多欺欺骗骗的，特别是钱财的事情，对不对？一起啊啊啊去去去骗财啦，一起做不对的事情，你会发觉到很多时候不是一个人的事情，很多时候都有几个人的事情。哦，在公司里面也好啊，去打人也可能有几个人的事情，都很多时候有几个连在一起，所以这些。 都包括在我们的生活圈子里面可能出现的人，哦，也可能出现的影响。所以你不小心你跌入这个陷阱里面，当然严重的话呢，那可能就是说你回头已经是百年身了，可能你就是什么。 我真的有些时候就是看到一些人，我看他报纸登的时候啊，他们就是为了一些的钱财，或者跟着朋友啊讲义气，或者去那边出啊出面啊啊啊啊去解决问题啊，然后可能错手去打人伤人，或者是呃为了一些的钱财而呃呃欺骗，结果呢？ 啊，就真的是看了，真的为他们很惋惜，很惋惜，因为就是做了这些事情，他们就丢在监狱里面啊，以后就影响到家人啊，影响到孩子，影响到自己，影响到自己未来等等，我真的是为着他们，我心也蛮沉的。 好，所以有些时候，呃，路是我们自己走的。有些时候，你就觉得是说，呃，好像是说就是这样，呃呃，跟跟跟，听听听也没有什么。但是有些时候，哈。 啊，魔鬼撒旦啊，他就是好像放的蜜糖，哈，小小粒的一粒糖给你吃，越吃越大，你也是越来越贪的时候啊，你进到一个地步，你也不知道你犯法了，那后悔也莫及。当然，这个是一种钱财的事情啊，犯罪的事情。但是有些时候，我们品德性格的事情，有些时候哈，你也发觉到你怎么样的跟怎么样的人在一起，你也会学的，你会学，你会。 呃呃，受到影响的啊。假如是没道德的人，你就跟着他，慢慢慢慢越来越没道德啊。脾气暴躁的人，可能你越来越学他，也是一样脾气不好的人。假如是一直总是欺欺骗骗、讲撒谎啊的话的人，你慢慢慢慢也受到撒谎的。所以我们有所谓的近朱者赤，近墨者黑。我们大家都是很熟悉这一句。 哦，这句话对不对？所以这个意思很简单的，你靠近怎么样的人，你受怎么样的人影响，对不对？所以我们弟兄姐妹，我们真的是要好好的去想一想。今天作为一个基督徒，我们说我们的生命不能成长，我们的生命哦不能有见证，这个其实，哦不要说到每一个基督徒。 啊，去到教会，我们就很有见证，我们很成长，我们很属灵，我们啊爱主啊，很爱人，没有这回事啦！哦，说实在的，我们必须要诚诚实实的面对自己。但但是上帝让我们得救哦，过后他放。 啊，要我们在教会里面去成长的时候，让我们在社会里面做光做盐的时候，但是为什么这是圣经的教导嘛？本来就是应该是每一个基督徒都应该就是往这方面，然后去做主的门徒是这样的。但是为什么我们做基督徒十年八年也不做不到？甚至有些基督徒做了到呃也没有见证啊，也也也不能做光，也不能做盐，甚至搞出很多的事情，甚至有些时候你反而在教会上帝的。 教会里面也出现很多的分门结党啊、论断啊、批评啊、啊啊啊啊啊啊伤害这些等等。诶，为为什么我们做基督徒会会会会做到这样的呢？啊，我们的路。 其实不是跟着耶稣所说的“我是道路真理生命”吗？我们就跟着这条路，我们应该是生命成长、生命是丰盛的。但是为什么是这样呢？所以真耶稣是告诉我们：“我而恶人若引诱你，你不可随从。”那也就是是什么？那也就是说，我们要好好的想，就是说，今天到底我们是跟什么人在一起？我们讲些什么？我们做些什么啊？ 这些环境的人，他的品德、他的修养、他的爱好、他的作风、他所想的、他的价值观，这些的人围绕在我们。我们很多时候以为我做基督徒，我只是信仰上的问题，我自己的选择的问题。然后啊，周围的人呢，很多时候我以为我们都不会受人家影响的。说实在的啊。 我们很多时候都受人影响，我们很多时候更更应该这样讲：，说我们影响别人来做好，影响别人来做基督徒。有些时候，我们应该这样讲，就是实实在在是更难，更难影响他们来做基督徒，更难影响他们做好。但是我们跟着他们去做坏，跟着他们啊啊啊没见证，跟着他们做错误的事情，跟着他们羞辱上帝的。 哎呀，这个太容易了，魔鬼撒旦就是这样对我们。所以今天我们就要呃问自己：今天我们是否小心走我们的路？我们是跟随着谁？今天我们甚至是你当教会的时候，你是跟怎么样的基督徒在一起？ 你可以跟着不成长的基督徒在一起，你可以跟着呃搞是非的基督徒在一起，你可以跟着那个七七骗骗的基督徒在一起，还是你可以跟着那些爱主又爱人的基督徒在一起，热心传福音的人在一起，还是那些做光做盐的基督徒在一起？你甚至是在教会，你也要知道你自己要很小心的走，所以你要谨慎走，因为为什么？因为你。 最终跟谁在一起，你就会受谁影响，你就会有怎么样的生活习惯，你的未来就会是怎样的。所以，我们最终看经文十到十九节后面呢，会说到的就是自是其果。那如果我们没有小心走我们的路，我们最终会自是。 其果，我们要为此而自己负起责任的。让我们一起来祷告，天父上帝啊，我们走在这个世界的路上，其实我们都会遇到有好多的路，好多的人。而我们作为基督徒是要做光、做盐，见证恩主你的。所以在走这些路、接触的人当而。 我们真的是要很谨慎，要很小心。如同经文所说的，恶人引诱我们的时候，我们不要跟随；那些对我们生命没有呃这影呃生命不能使我们成长的，我们真的是要远离他们。而那一些对我们不善不好的，也会影响败坏我们生命的，我们也是要拒绝他们。所以，祈求恩主帮助着我们，我们要谨慎。 走路，所以我们交托祈求主带领，向你祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与是我的动力，所以啊，请你给我多加鼓励。 我们周一、周三、五再见。耶稣爱你，与你同在。上帝祝福你。